нас на очереди команда Мейс. А, я точно знаю, что у них были перестановки масштабные, прям как наше правительство. <laughs> А, в общем, из этой команды вылетели практически все парни, осталось только двое. Здесь а, Гуанье, Гуанье и, и Фэйджун. И, короче, остальных парней перекинули из других команд в эту команду. Но, ну, в общем, из э, вот после отсева в этой команде осталось всего двое парней, да, а остальных сюда перекинули. Поэтому, мне кажется, им пришлось сложнее всего. Да. Потому да, что кратчайшие сроки они все это учили. Сейчас и... выступят они лучше всех. <laughs> Очень надеюсь. Надеюсь, они все остались. Ну, Блане по-любому диссцентр. Вау, какой яркий! Вау! Вот Блане, Блане. круто сделали! Шикарно. Ну, прикольно! О, 귀여워. 오, Подожди, это Лера, который в центре города. Я же его проверю. О, сюжет, сюжет! Его этот, одногруппник, который тоже... Сейчас, ладно. На третьем месте. О, Бенча! Который с очками были, в очках был, смешно ты говорила. Бенханя, одногруппник. Офигеть, какая. Хачунян? Да. Нет, он Хачунянскому а в команде Ванхана. Ну, похоже было. Ладно, сейчас они начнут выступать, я узнаю. А то они там мозги корчили, непонятно. Ну, Клево! Прикольно! Что, они мог в эту команду прийти, что ли? Ну, хоть, э, Хатиньяну подошел бы, по-моему, по этому. Ну, такой ребеночек. Даже возрится. Классно сделали. Прелесть. to me. 미쳤고 쓸기는 왜? Учензе, учензе, точно. Сюжет! Что, он тебя достала? я это А? Я говорю, как будто здесь слова должны быть. И он забыл. Надеюсь, на... Надеюсь, на... все равно пройдет. Ай, прелесть! О, Зумлин! Милота. Сердечко на Мауса. Да-да-да. Кирочка. Вообще супер. Да, оригинально так? Милашки. О, замин. Пейджон, Ванже, Ваншан. Чешешешан. Чао, Гонье. Прям милая-милая. Мне кажется, можно сахарный диабет заработать после <laughs> этого, после просмотра. Прям такое, ой. Позитивненькая песня. Да, ну, очень позитивная. И вот это вот тоже движение, сцена, оформление, все про вас ну, в тему. Вообще классно сделали. Очень, очень мне понравилось. Она похожа на песню застав... заставка какой-нибудь игре. Вот эти все звуки. А, да, да, да. Тара, тара, тара, тара, тара, тара, <laughs> ну, Прям очень мило. Я в шоке от Гуанье, боже мой. вот не зря он в топ-9, честно, этот парень выдержит любой, любой просто образ, он может быть и роковым, и милым, и там, я не знаю, и страдающим, как-то это прям очень-очень круто. Ну, а, команда в целом смотрелась органично. Как-то я не скажу, что кого-то можно выделить. Единственное, Гуанье, потому что, ну, потому что он центр, мне кажется. Он в принципе, там больше песенка не сложная, мне кажется, для тех, кто пришел, было не сложно. Ну, да. Если бы они прошли в другую команду, там явно было потяжелее Ну, да, скорее всего, вот, которая до этого мы смотрели, как она называется, которая этот, та, э, Тайм или вон там. Да, да, да, типа Евроджо, <laughs> типа где вокал, там вообще жесть. Да, и я очень надеюсь, что Шижань слова не забыл. <laughs> мне кажется, забыл, потому что, смотрите, я его партию вообще не помню, а должна была его партия быть в центре. Я, если честно, смотрела на его моську, но я не обратила внимания, что он даже не поет. Я не знаю, это было так специально или это реально так, Мне, э, ну, мы посмотрим, посмотрим эпизод и узнаем. Эм, может быть, потому что я его очень сильно люблю, и мне не важно вообще, что он делает на сцене, главное, чтобы он там был. Поэтому он в топ-9, потому что многие ну, только и тащатся от его личности. <laughs> Ну, он, он, не только, он не только красивый мальчик с красивой он же еще талантлив, он поет хорошо, танцует, так что он, у него, он это, готовый айдол. <laughs> Окей, next. <laughs>